هذا الفيديو هو لشرح كيفية القدوم إلى عيادة بريج كلينيك من مناطق سكناكم إذا كنتم تسكنون في سيري، برنابي، نيو وستمنستر وكوكيكلاند. عيادة بريج كلينيك وجدت لخدمتكم في الأراضي الصحية لحد سنة من وجودكم هنا أو لحد أن آه، تأتوا بعنوان جديد لأي عيادة أخرى. عيادة بريج كلينيك آه، هي مركز صحي مجتمعي لخدمتكم في فانكوفر. العنوان الجديد للعيادة هو 3425 كراولي Drive في فانكوفر رقم التليفون للعيادة سوف يكون 604 872 2511 للقدوم إلى العيادة تأخذ آه، السكاي ترين إلى محطة جويس كولينغوود خذ القطار المتجه إلى الجهة الغربية من فانكوفر أي ما يعني أن تأخذ القطار المتجه إلى ووتر فرونت لا تأخذ القطار المتجه إلى سيري سوف ترى واحدة من المحطات الكبرى في طريقك وهي محطة قطار مترو تاون المحطة التالية التي تليها سوف تكون محطة باترسون المحطة التالية التي تليها سوف تكون محطة جويس كولينغود هذه المحطة التي سوف تنزل فيها اترك هذه المحطة وهي محطة جويس كولينغود آه، انزل الدرج باتجاه شارع جويس باتجاه الغرب اتجه باتجاه اليمين الآن غادر محطة جويس كولينغود باتجاه الشارع آه، امشي باتجاه شارع جويس آه، وحاول أن تجد العلامة المكتوب عليها بامبو كافيه التي تكون على زاوية بين شارع فانيس وشارع جويس وحاول أن تقطع الإشارة من تلك المنطقة عندما تصل إلى بامبو كافيه استدر إلى ناحية اليسار واقطع الشارع من تلك الجهة إلى الجهة المقابلة حاول أن تجد علامة Community Savings استدر إلى اليمين استمر في التقدم إلى الأمام إلى أن تصل تقاطع كراولي درايف و Uh, Joyce Street يحاول العثور على آه، Evergreen Community Health Center الذي سيكون إلى جهة اليسار آه، تقدم إلى الداخل وتقدم باتجاه الاستعلامات لغرض السؤال عيادة بريدج كلينيك هي جزء من عيادة Evergreen Community Health Center العنوان هو 3425 Crowley Drive في فانكوفر رقم التليفون هو ستة صفر أربعة ثمانية سبعة اثنين اثنين خمسة واحد واحد